呃，一块好玉哈，其实是由它的质地、质地来决定，啊，这个质地有很多条件，啊，大概我归纳为四个条件，叫做温、润、坚、密，啊，这个四个条件。那今天我们来看看所谓的润度哈，温润啊的润度啊。呃，在我的作品里面有很多是，这是用碧玉创作作品，它的质地的。 要求非常非常高，非常严苛，啊，你稍微比较松，比较松一点，啊，质地比较不够一点，它根本啊那种作品就创作刻不起来的，啊，好，那看看这一件，啊这一块料，这是一块大概在四五十年前啊被保留下来的台湾玉，啊，它呃这种。 这种玉是碧玉，然后它产区、它矿区在台湾花莲的红田，所以它是出产在台湾的玉啊，所以叫做台湾玉。那在碧玉里面里头呢，可以找到哦那个硬度、硬度、密度非常非常好的，啊这些条件集中在一起的的玉块哈，好比说这一件哈。 怎么看呢？哈，从经验里面的话，从视觉里面，我们可以，呃，稍微来分辨一下哈，呃，一块玉被切到这么薄，哈，它的边边，啊，边边还保持这么完整，都完全没有出现所谓的裂痕，啊，这表示它韧度是非常高的。那这在，呃，那个。 技巧很高，那个作品里面能够承受那么高技巧表达的这个玉彩呢，啊，就是加想达到这种水准啊。所谓的韧度，玉里面的韧度，和一块好玉里面的一所谓的好玉的一个条件之一，这个韧度一定要好。